Delinco visuali, delinco de sonido, delinco cada que ando contigo. Fondo tu, fundo todo lo que es sólido y derretirte es mi delito. Si les caigo mal es porque juego bonito Desde que recuerdo que existo Si no crees en mí, no crees en Jesucristo Si no crees en Cristo, no eres un chico listo Fuck this shit por siempre desde ya mismo Vivo cayéndome al abismo No somos nada más que un espejismo Dentro del epicentro del sismo y entonces suena como suena entonces hacemos las fiestas más buenas y entonces les partimos la escena La carne y la salsa para la cena Sí, Despierto tan enganchado con mi cruz Nublado no encender la luz Nada espero, lo que tengo ya es un plus Llevo bonito con samples de blues No busco ser rapero de mi hood Tengo clase, me la llevo al ataúd Me prefiero mi escritorio que ir al club las noches como en bucle. con los jefes voy deprisa, construcción de frases bajo brisa, en el cuarto la brisa donde están cuando se les necesita? muchos dicen que son de tu familia, a ti te gana la avaricia, yo sigo al pastelero tras delicia, astronauta tras la pista, ilustramos nuestros nombres como lista, lista negra, no me insistas. Si les caigo mal es porque juego bonito.